নমস্কাৰ দৰ্শক সকল জাভাত ইফ এলছ কনষ্ট্ৰাক্টৰৰ স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম কণ্ডিশ্যনেল ষ্টেটমেণ্ট সম্পৰ্কে কণ্ডিশ্যনেল ষ্টেটমেণ্টৰ প্ৰকাৰ আৰু জাভা প্ৰগ্ৰামত কণ্ডিশ্যনেল ষ্টেটমেণ্টৰ ব্যৱহাৰ ইয়াত আমি উবুণ্টু সংস্কৰণ eleven point one zero' JDK one point six আৰু ইক্লিপছ থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই টিউটৰিয়েলটি অনুসৰণ কৰিবলৈ arithmetic, ৰিলেশ্যনেল আৰু লজিকেল অপাৰেটৰ্ছ সম্পৰ্কে জনা আৱশ্যক যদি নাজানে তেনেহলে সঠিক টিউটৰিয়েল আমাৰ ৱেবছাইটত চাওক কন্ডিশনাল ষ্টেটমেণ্ট কোডত ভিন্ন সিদ্ধান্তৰ বাবে ভিন্ন কাম সঞ্চালন কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কন্ডিশনাল ষ্টেটমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এটা কন্ডিশনাল ষ্টেটমেণ্টে প্ৰগ্ৰামৰ সঞ্চালনৰ প্ৰবাহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সাহায্য কৰে জাভাত নিম্নলিখিত কণ্ডিশ্যনেল ষ্টেটমেণ্ট আছে if statement, if else statement, if else if statement, nested if statement, switch statement. এই টিউটোরিয়ালত আমি if, if else আৰু if else if statements সম্পৰ্কে বিস্তাৰিতভাবে শিকিম। if statement কন্ডিশনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি statementৰ ব্লক execute কৰিবলৈ ব্যৱহৃত হয়। ইয়াক single conditional statement বোলা হয়। if statementৰ বাবে syntax semicolon if statementত কন্ডিশন ট্ৰু হলে ব্লক এক্সিকিউট কৰা হয় কন্ডিশন ফলস হলে ব্লক স্কিপড মানে বাদ দিয়া হয় আৰু এক্সিকিউট কৰা নহয় এতিয়া ইফ স্টেটমেন্টৰ ব্যৱহাৰ কিভাৱে কৰা হয় তাক বুজিবলৈ এটা উদাহৰণেৰে দেখা যাওক ইক্লিপ্চলৈ যাওঁ এজন ব্যক্তি মাইনৰ হয় নে নহয় তাক চিহ্নিত কৰিবলৈ এটা প্ৰগ্ৰাম লিখিম আমি ইতিমধ্যে পাৰ্চন নামৰ এটা ক্লাছ তৈয়াৰ কৰিছোঁ এতিয়া মেইন মেথডত ইণ্ট টাইপৰ ভেৰিয়েবল এইজ ঘোষণা কৰিম সেই মেইন মেথডত লিখক int age equal to twenty semicolon এতিয়া আমি নিম্নৰূপে ইফ ষ্টেটমেণ্ট লিখিম পিছৰ লাইনত ইফ বন্ধনীত age is less than twenty one open curly বন্ধনী এণ্টাৰ টিপক ইয়াত আমি অনুসন্ধান কৰো যদি বয়স 21 কম হয় বন্ধনীত যি কিছু আছে ইফ ব্লকৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় সেই বন্ধনীৰ ভিতৰত লিখক system dot out dot print ln বন্ধনী আৰু উদ্ধৃতিত the person is minor semicolon ইয়াত বয়স একৈশতকৈ কম হলে the পাৰ্চন is minor বুলি প্ৰদৰ্শিত হব সেয়ে ফাইল সংৰক্ষণ কৰক ৰান কৰক আমি নিম্নৰূপে আউটপুট পাও the পাৰ্চন is minor এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিৰ বয়স হল 20 যি 21 কৈ কম হয় সেয়ে আমি the পাৰ্চন is minor হিচাপে আউটপুট পাও এতিয়া আমি if else ষ্টেটমেণ্ট সম্পর্কে শিকিম if else statement বিকল্প statement execute কৰিবলৈ ব্যৱহৃত হয় এইবোৰ একক কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে if else statement লিখাৰ বাবে syntax দেখো কণ্ডিশ্যন ট্ৰু হলে statement বা কোডৰ ব্লক execute কৰা হয় অন্যথা এটি অন্য statement বা কোডৰ ব্লকক execute কৰে এতিয়া আমি চাওঁ যে if else statement প্ৰগ্ৰামত কিভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় eclipse লৈ যোৱা যাওক এজন ব্যক্তি মাইনৰ বা মেজৰ হয় নে নহয় তাক চিহ্নিত কৰিবলৈ এটা প্ৰগ্ৰাম লিখোঁ সেই মেইন মেথডত লিখক int age equal to twenty five তাৰপিছত ইফ বন্ধনীত age is greater than twenty one curly বন্ধনীত লিখক system dot out dot print ln বন্ধনীত দ্য পাৰ্চন ইজ major পৰৱৰ্তী লাইনত লিখক else কালি বন্ধনীত লিখক system dot out dot println বন্ধনী আৰু উদ্ধৃতিত the person is minor semicolon ইয়াত বয়স একৈশতকৈ কম হলে the person is minor প্ৰদৰ্শিত হ'ব অন্যথা the person is major প্ৰদৰ্শিত হব এতিয়া চাওক প্ৰোগ্ৰাম সংৰক্ষণ কৰক ৰান কৰক আমি আউটপুট পাও the person is major এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিৰ বয়স হল 25 জি 21 তকৈ বেছি সেয়ে প্রোগ্রামে output the person is major হিসাবে প্রদর্শন করে if else if statement statement বিভিন্ন সেট এক্সিকিউট কৰিবলৈ ব্যৱহৃত হয় এইবোৰ দুটা কণ্ডিশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপুনি আৰু কণ্ডিশ্যন যোগ কৰিবলৈ পাৰে ব্ৰাঞ্চিং বা ডিচিশ্যন মেকিং ষ্টেটমেণ্ট বুলিও কোৱা হয় এতিয়া ইফ এলছ ইফ ষ্টেটমেণ্ট লেখাৰ বাবে চিনটেক্স চোৱা যাওক ইফ ষ্টেটমেণ্টে প্ৰথমে কণ্ডিশ্যন ওৱানৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ কৰে কণ্ডিশ্যন ওৱান ট্ৰু হ'লে এইটোৱে ষ্টেটমেণ্ট বা ব্লকৰ ক'ড এক্সিকিউট কৰে অন্যথা ই আকৌ কণ্ডিশ্যন 2ৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ কৰে কণ্ডিশ্যন 2 ট্ৰু হলে ই ষ্টেটমেণ্ট বা ব্লক 2 এক্সিকিউট কৰে অন্যথা ই ষ্টেটমেণ্ট 3 বা ব্লক কোড 3 এক্সিকিউট কৰে এইভাবে আমি ইফ এলছ ব্লকৰ দ্বাৰা কোড বিস্তৃত কৰিব পাৰো এই ব্লকৰ একাধিক কণ্ডিশ্যনো থাকিব পাৰে সংশ্লিষ্ট কোড এক্সিকিউট কৰা হ'ব যেতিয়ালৈকে ই ট্ৰু কণ্ডিশ্যন বিচাৰি নাপায় যদি সকলো কন্ডিশন ফলচ হয় ই অন্তিম এলস বিভাগ এক্সিকিউট কৰে আমি দেখিম যে ইফ এলস ইফ স্টেটমেন্ট প্ৰোগ্ৰামত কিভাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইক্লিপসলৈ যাওক আমি ইতিমধ্যে স্টুডেন্ট নামৰ ক্লাছ তৈয়াৰ কৰিছো শিক্ষাৰ্থীৰ গ্ৰেড চিহ্নিত কৰিবলৈ এটা প্ৰোগ্ৰাম লেখা যাওক এইটো স্কোৰ শতাংশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় সেই মেইন মেথডত লিখক int space test score equal to seventy semicolon. Test score namor input variable score hotankho paboloi bebohito hoy. Pisor lineot likhok if bondhonit test score is less than 35. Curly bondhonit likhok system dot out dot print ln bondhoni aru udhritit c grade semicolon. Test score 35তকৈ কম হলে প্ৰোগ্ৰামে সি গ্ৰেড প্ৰদৰ্শন কৰে পিছৰ লাইনত লিখক else তাৰ পিছৰ লাইনত লিখক if বন্ধনীত test score greater than or equal to 35 আৰু test score less than or equal to 60 সম্পূৰ্ণ কণ্ডিশ্যনটো বন্ধনীত ৰাখক কাৰ্লি বন্ধনী খুলক এন্টাৰ টিপক লিখক system dot out dot println বন্ধনীত বি গ্ৰেড ছেমিকলন ইয়াত প্ৰোগ্ৰামে এলস ইফ সেকশনত দ্বিতীয় কন্ডিশনেৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ কৰিব যদি test score thirty five or সিক্সটিৰ ভিতৰত হয় প্ৰোগ্ৰামে বি গ্ৰেড প্ৰদৰ্শন কৰে পিছৰ লাইনত লিখক else curly বন্ধনীত লিখক system dot out dot print ln বন্ধনী আৰু উদ্ধৃতিত a গ্ৰেড semicolon অবশেষত উভয় কন্ডিশন ফলস হলে প্ৰোগ্ৰামে a গ্ৰেড প্ৰদৰ্শন কৰে এতিয়া কোড সংৰক্ষণ কৰক ৰান কৰক আমি a গ্ৰেড হিচাপে আউটপুট পাও এই প্ৰগ্ৰামত শিক্ষাৰ্থীৰ টেষ্ট স্কোৰ হল 70 সেই আউটপুট এ গ্ৰেড হিসাবে প্ৰদৰ্শিত হব এতিয়া টেষ্ট স্কোৰ 55 লৈ হলনি কৰক এতিয়া প্ৰোগ্ৰাম সংৰক্ষণ কৰক ৰান কৰক এই ক্ষেত্ৰত আউটপুট বি গ্ৰেড হিসাবে প্ৰদৰ্শিত হব আমি কন্ডিশনেৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰিব পাৰো বি গ্ৰেড আউটপুট সেকশনেৰ পিছত আৰু এটি কন্ডিশন যোগ কৰু সেই ইয়াত লিখক else পিছৰ লাইনত ইফ বন্ধনীত test score greater than or equal to sixty আৰু test score less than or equal to seventy curly বন্ধনী খোলক এণ্টাৰ টিপক system dot out dot print ln বন্ধনী আৰু উদ্ধৃতিত 0 গ্ৰেড সেমিকলন ইয়াত টেস্ট স্কোৰ যদি 60 আৰু 70 মাজত হয় প্ৰোগ্ৰামে 0 গ্ৰেড প্ৰদৰ্শন কৰিব এতিয়া শিক্ষাৰ্থীৰ টেস্ট স্কোৰ 70 লৈ কৰক ফাইল সংৰক্ষণ কৰক ৰান কৰক আমি নিম্ন আউটপুট পাও প্ৰোগ্ৰামে 0 গ্ৰেড হিচাপে আউটপুট প্ৰদৰ্শন কৰিব এইটো পূৰ্বৰ প্ৰদৰ্শিত A গ্ৰেড নহয় প্ৰোগ্ৰামে 70তকৈ অধিক টেস্ট কৰৰ বাবে এ গ্ৰেড প্ৰদৰ্শন কৰিব কন্ডিশনাল ষ্ট্ৰাকচাৰ কোডিংৰ সময়ত এটা ষ্টেটমেণ্ট সমাপ্ত কৰাৰ সময়ত সেমিকলন যোগ কৰিবলৈ সদায় মনত ৰাখিব কিন্তু কন্ডিশনৰ পিছত সেমিকলন যোগ নকৰিব কাৰ্লি বন্ধনীত কোডৰ ব্লক যোগ কৰক কাৰ্লি বন্ধনীবোৰ অপচনেল মানে বিকল্পিত হয় যদি ব্লকত এটা ষ্টেটমেণ্ট থাকে ইয়াতে এই টিউটৰিয়েল সামৰণি পৰিছে এই টিউটৰিয়েলত আমি কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ব্যাখ্যা কৰিছো কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টৰ ধৰণবোৰ তালিকাভুক্ত কৰিছো জাভাত conditional statement if if else আৰু ইফ এলছ ইফ ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া conditional statement if if else আৰু ইফ এলছ ইফ ব্যৱহাৰ কৰি জাভা প্ৰগ্ৰাম লেখাৰ নিৰ্দেশিত কাম কৰক ইফ ষ্টেটমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি দুটি মান তুলনা কৰিবলৈ জাভা প্ৰগ্ৰাম লিখক দিয়া সংখ্যা জোৰ নে বিজোৰ হয় তাক চাবলৈ জাভা প্ৰগ্ৰাম লিখক তিনিটা সংখ্যাৰ ভিতৰত বৃহৎ সংখ্যাটো বিচাৰিবলৈ জাভা প্ৰগ্ৰাম লিখক স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅটো চাওক স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডউইথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পকেন টিউটৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ সকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই ঠিকনাত লিখক spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ এম এইচ ডিৰ আই চি ডিৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য spoken hyphen tutorial dot O' R G slash NMEICT hyphen intro' এই ৱেবচাইটত পোৱা যাব মই আই আই টি বম্বেৰ পৰা মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ অংশগ্ৰহনৰ বাবে ধন্যবাদ